Dalt que es vegi, i que es vegi el fons blanc com la gata per així. Que és aquella, si no aquí. ja, ja, ja està. Aviam. Ho hagués dir, però guai. No, hòstia. Ah! Ni! Anava a dir, tinc el cotxe aquí fora, tinc els guants. Ah, jo tinc guants blancs. No, però allò és de seda, Ricky. Allò es cremarà més que... ¿Por qué no eh, No, no, no, espera. Pero es que es Bueno, espera. No, no, mira. Parece que sea de noche. claro que es la gràcia, Sí, pero. Mira, a ver eh, No, no, és un marge de fins aquí, no? Des d'aquí. Quan, quan diguis? Doncs, quan vulguis i... Eh, ja. No truquis, eh? Però ja, ja, ja. Va, espera, espera, espera, espera. Et diu ja i no truquis. Vale, ja. Un, dos, tres. Tornem, tornem, que estic bé. Mira, escant. Escant? Pascal. A Pascal. Eh? Pascal, Pascal, Me he quedado, me he quedado muy callado. Sí, digamos. Sí. da... llargo, que es que llarga é esa llarga. colgues. Vale? En principio ya audio, pero vais se saber. No, porque sería una música o ¡Para! Para. <laughs> Eh, para! ha Així, així que eh? així ha sigut. Sí? Veus? La mà d'en Manu està guai, està guai. Està guai, està guai. Està guai. Si no tienes que volver para no la lleves, tia. A partir d'aquí, quasi. <laughs> Ja, va, va. Pum, ja. Ha sigut gràcia, Riqui. Va. Quan re, quan passi, parleu, ja. Vale. Puig. Yeah. Vale, tornem a entrenar? No has preparat una programa d'entrenar? Què? Guai, però no farà ah, tant Mira Si em poso aquí, em Ara no? Ara no. Vai, 3, 2, 1...